Parashat Vejlecha. O Rabino Haim Benatar chama a atenção aqui no início da Parashá, que a Torá disse o seguinte, Vayomer Hashem el Abram lech lecha, disse, vai, saia de onde? Meartzecha, da sua terra, Mimolatecha, vamos traduzido da sua pátria, quer dizer, não somente do lugar físico, sino também y mi beta vieja, y mi beta vieja de su familia. la secuencia, el versículo 2, a Mashem promete para Abraham y dice, Vesja y te faré y gadol, para una nación grande. Va a Barejeja y voy te abençoar, va a la Shemeja y voy a enaltecer su nombre. Y la última verajá que da, veí Y vos será como benção. Diz o Rahaim Akadosh que por causa que Hashem ordenou para ele três coisas, vem essas berachot nessas três ordens. E vamos a ler. Diz assim. Vesra, <coughs> o que a Torá disse, Vesra, legoi gadol, e te farei uma nação grande, vem em relação à ordem de Hashem que saia da sua terra. Daqui a pouco explica a ligação. E te abençoarei, e enalteceré seu nome, se refere sobre o fato de você sair da sua pátria, Abraão. E o terceiro, Vei Ebrahá, se refere sobre que você saia das casas de sua família. Por que, diz Orahaim Kadosh, que tem a ver uma coisa com a outra? Pois normalmente quando a pessoa está na sua terra, dentro de sua família e dentro de seu lugar que ele conhece, seu lugar, sua nação, de onde nação, nasceu, ele tem três, essas três coisas. Primeiro, ele tem muitos conhecidos e amigos. Dois, a família da pessoa, é o apoio, é as costas da pessoa, certo? Como é cada família, principalmente antigamente, que a família era uma questão é, de é, praticamente a base do sustento da pessoa era baseada na família. E três, que eh, normalmente está certo. Então, o apoio dele ser conhecido por amigos, de ter a família e a terceira que eh, a pessoa tem sua parnassá mais garantida, certo? Então, quando a pessoa sai da sua terra e, e vai para outro lugar, está faltando essas três coisas para ele. Ninguém conhece ele. É, ele não tem apoio da família e ainda ele não tem a base para procriar seu negócio. Então vem Hashem e diz assim, em relação que você vai sair da sua terra, certo? Eu vou fazer de você, é, em relação, é, vou te fazer uma nação grande. E você vai ter muitas pessoas que vão querer se juntar com você. Sobre a falta de família, disse para ele Hashem, vou te, te abençoarei e enaltecerei seu nome. E sobre a falta de, da parnassá, de que Fato de la persona no a familia por perto, en un negocio como a a a a perdón? Y que y que risaron a moin beta vieja entonces por eso escribe y e Berajá, y será Berajá. Esta explicación, la primera explicación aquí, que da Orajá y Makadosh sobre esas tres Berajot, sobre esas tres órdenes que justamente Hashem dice para Abraham. Nós temos que entender que na época, que a pessoa, o seu negócio era tudo, tudo no local onde ele morava, certo? Não tinha, não era globalização, não era nada, era a pessoa no seu lugar, na sua região, no seu, eh, pode ser até um pouquinho maior, mas sempre em volta de onde ele morava. E justamente Abraão foi tirado de tudo isto e por isso Hashem, de acordo com o Pirus de Orahaim Kadosh, compensa ele com essas brachot. Shabbat Shalom.